Gəlin Məmmədquluzadə. Ədəbiyyat tariximizdə böyük demokrat, qüdrətli realist yazıcı, publisist və görkəmli ictimai xadim kimi tanınmışdır. Gəlin bu dahi şəxsiyyətin ilk olaraq həyat yoluna nəzər salaq. 1869-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. İlk olaraq mollaxanada təhsil almışdır. Molaxanada 1873-1878-ci illərdə təhsil almışdır və burada ərəb-fars dillərini mükəmməl öyrənmişdir. Cəlil Məhməd Quluzadə 1882-87-ci illərdə Qori Müəllimlər Seminariyasında oxumuşdur. Burada Çernyayevski, Simyonov, Novospaski, Lamauri, Mirzə Əbdülsəlam Axundzadə və Səfərəli bəy Vəlibəyov kimi pedaqoqların marifçi görüşlərindən faydalanmışdır. Day sənətkarın pedaqoji fəaliyyət illəri 1887 və 97-ci illəri əhatə edir. Müəllim kimi Uluxanlı, Baş Nuraşin və Nehrəm məktəblərində fəaliyyət göstərmişdir. 1890-97-ci illərdə əsl xalq müəllimi kimi tanınmışdır. Sənətkarın baş Noraşen dövründə yazdığı əsərlər bunlardır. Çay dəstgahı adlı mənzum allegorik dram. Bu əsəri o 1889-cu ildə yazmışdır. Nehrəm dövründə yazdığı əsərlər isə bunlardır. 1892-ci ildə yazdığı Kişmiş oyunu piyesim, 1894-cü ildə yazdığı Danabaş kəndinin əhvalatları povesti və 1896-cı ildə yazdığı Danabaş kəndinin məktəbi əsəri. Cəlil Məmməd Quluzadə 1897-1903-cü illər arası İrəvan və Naxçıvanda hüquq orqanlarında fəaliyyət göstərmişdir. 1903-cü ildə isə Tiflisdə fəaliyyətə başlamışdır. Mətbuata Şərqi Rus qəzeti ilə qədəm qoymuşdur. Ömər Faiq Neymanzadə ilə birgə Məhəmməd Ağa Şaxtaxtlıya məxsus mətbəəni almış və Qeyrət adı ilə işlətmişdir. Cəlil Məmməd Qulzadənin redaktorluğu ilə 1906-cı il 7 aprel tarixindən Molla Nəsrəddin jurnalı nəşr olunmağa başlamışdır. Day sənətkar 1920-ci ilin sentyabr ayından 1921-ci ilin may ayına qədər Təbrizdə yaşayıb, orada fəaliyyət göstərmişdir. Burada Molla Nəsrəddin jurnalının 8 sayını çıxartmış, Ölülər əsərini tamaşaya qoymuşdur. Sovet hökumətinin tədbirlərində yaxından iştirak etdiyi illər 1921-27-ci illərdir. Yeni Yol qəzeti vasitəsilə Latın əlifbasının tətbiqinə çalışmışdır. 1926-cı ildə isə Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvlüyünə namizədliyə qəbul edilmişdir. Lakin 1928-ci ildən sonra Sovet cəmiyyətinin təzyiqləri ilə üzləşmişdir. Nəticədə 1931-ci ildə Molla Nəsrəddin jurnalının baş redaktorluğu vəzifəsindən imtina etmişdir. Keçmiş quruluşa etiraz əlaməti olaraq əlyazmalarını sobaya ataraq yandırmışdır. Cəlil Məmmədquluzadə 1932-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. İndi də gəlin dahi sənətkarın yaradıcılıq yoluna nəzər salaq. Əsərlərini nəzm və nəsrlə yazmışdır. Ədəbiyyatımızda mənzum allegorik piyesin əsasını qoymuşdur və əsasən nəsr əsərlərinin mövzusunu zəhmətkeş insanların taleyinin təsviri, milli oyanışa çağırış və geriliyin tənqidi tutur. Qeyd edək ki, nəsr əsərləri sadə dildə yazılmışdır. Danabaş kəndinin əhvalatları povesti 1894-cü ildə yazılmışdır və bu əsərdə təsvir edilən Məhəmməd Həsən əmi obrazı ədəbiyyatımızda kiçik adamın böyük ədəbiyyata birinci gəlişi idi. Qeyd edək ki, bu obraz müsbət obrazdır. Povestdə təsvir edilən Xudayar bəy obrazı haqsızlığı və ədalətsizliyi ümumiləşdirilmiş şəkildə əks etdirir. Zeynəb isə Xudayar bəy ona evlənmək təklifi göndərəndə elçiyə belə bir sərt cavab verir. Qoy Xudayar bəy anqırsın, tayını tapsın. Zeynəb onun tayı deyil. Onu qapısında heç nökər də saxlamaz. Bir sözlə, adı çəkilən povestdə Azərbaycan kəndinin o zamanki vəziyyəti böyük vətəndaşlıq ruhu ilə qələmə alınmışdır. Mirzə Cəlilin hekayələrini bu cür qruplaşdıra bilərik. Saqqallı uşaq, quzu, nigarançılıq və konsulun arvadı hekayələrində 20-ci əsrin əvvəllərindəki problemlər realistcəsinə əks etdirilmişdir. Sovet dövründə baş verən hadisələrdən bəhs olunan hekayələri bunlardır. Proletar şair, zırrama, oğru inək, şəhər və kənd və şərq fakültəsi. Poç qutusu, usta Zeynal hekayələrində isə avamlığın, geriliyin tənqidini vermişdir. Ədəbin yaradıcılığında mühüm yer tutan Poç kutusu hikayesi 1903. yılda yazılmış. 1905. yılda ise Gayret metbesinde çap olunmuştur. Qeyd edək ki, bu hekayə Azərbaycanda kiçik hekayə janrının ilk böyük proqramı hesab edilir. Əsərdə Novruzəli obrazı ilə avam, dünyadan bixəbər, poçxananın mahiyyətini bilməyən bir kəndlinin, yəni kiçik adamın böyük müdafiəçisi olduğu nəzərə çarpdırılmışdır. Müəllifin 1905-ci ildə qələmə aldığı Usta Zeynal hekayəsi də onun yaradıcılığında mühüm yer tutur. Hekayədə əsas obraz olan Usta Zeynal kasıb, halal, pak insandır. Onun bir mala, bir xurcundan savayı özgə bir mal dövləti yoxdur. Hekayədə təsvir olunan qurban onun köməkçisidir. Əsərdə ifrat müsəlmançılıq tənqid edilir. İndi də gəlin Cəlil Məmmədquluzadənin dramaturgiyasına nəzər salaq. Bildiyimiz kimi, ədəbiyyatımız tarixində dramaturgiyanın əsasını Mirzə Fətəli Axundzadə qoymuşdur. Cəlil Məmmədquluzadənin komediyaları Axundzadənin komediyalarından fərqli olaraq tragikomediyalardır. İlk olaraq müəllifin dramlarından danışaq. Çay dəsgahı əsəri 1889-cu ildə yazılmışdır. Bu əsərlə ədəbiyyatımızda mənzum allegorik dramın və uşaq dramaturgiyasının əsası qoyulmuşdur. Qeyd edək ki, əsər nəzmlə yazılmışdır. Bu əsərdə müəllif kimdir günahkar, kimi dərin məzmuna malik suala cavab axtarır. Əsərdə iştirak edən allegorik obrazlar, çaynik, stəkan, qaşıq və s. surətlər bir-birlərini müqəssir bilirlər. Baba samavar isə əsl günahkarı ayırd etməyə çalışır. Əsərdə təsvir olunan nökər əli surəti müəllifin humanist düşüncələrini ifadə etmiş olur. Ölülər tragikomediyası 1909-cu ildə yazılmışdır. 1916-cı ildə Bakıda, 1921-ci ildə isə Təbrizdə tamaşaya qoyulmuşdur. Ədəbiyyatda cəhalətə, fanatizmə, mənəvi əsarətə qarşı yazılmış mükəmməl bir əsərdir. Əsərdə təsvir olunan kefli İskəndər obrazı həmvətənlərinin gözünü açmağa çalışır. Ətrafdakılar İskəndəri dəli adlandırırlar. İskəndər onları Şeyx Nəsrullah kimi ölü diriltmək adı altında aldadan bir fırıldaqçıya inanmamağa çağırır. Ölülər əsərində digər obrazlar. Hacı Həsən, Hacı Kərim, Mirbağır ağa, Məşədi Oruc və s. Şeyx Nəsrullah obrazı fırıldaqçı din xadimlərinin əməllərini ümumiləşdirir. Onun ölü diriltmək oyunu əsasında qurduğu planın bir çox məqamları baş tutur. İskəndər isə onun əsl simasını aça bilir. Bu əsəri yazmaqda yazıçının məqsədi İslam dinini Şeyx Nəsrullah kimi fırıldaqçılardan qorumaqdır. Əsərdə İskəndərin monoloqu kəsərli ittihamnamə kimi səslənir. Dramaturqun daha bir əsəri Kamança piyesi 1920-ci ildə yazılmışdır. Müəllif bu əsəri Şuşa şəhərində qələmə almışdır. Əsərdə erməni-müsəlman münaqişəsinə toxunulmuşdur. Lakin real hərb səhnələri təsvir edilməmişdir. Kamança piyesi Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş ilk bədii əsərdir. Əsər müəllifin real həyati müşahidələri əsasında yazılmışdır. Növbəti əsər Danabaş kəndinin məktəbi piyesidir. 1921. ildə yazılmışdır. Burada müəllif marifçilik məsələlərini ön plana çəkmişdir. Cəlil Məmməd Quluzadə burada milli marifçiliyin bərqərar olmasının zəruriliyini əsaslandırmışdır. Əsərdə təsvir edilən Həsənov obrazı ilə müəllif xalqdan uzaq düşən ziyalıların acınacaqlı vəziyyətini ümumiləşdirmişdir. Qeyd edək ki, müəllif bu əsəri teatra 1923-cü ildə Danabaş kəndinin müəllimi adı ilə təqdim etmişdir. Cəlil Məmməd Quluzadə Sovet hakimiyyəti illərində möfumatı, cəhaləti, geriliyi tənqid edən səhnəciklər də yazmışdır. Buraya daxildir. Lal, oyunbazlar və lənət əsərləri. İndi də gəlin müəllifin yaradıcılığında mühüm yer tutan Dəli Yığıncağı tragikomediyası haqqında qısa danışaq. Əsər 1926-cı ildə yazılmışdır və əsərdə müəllif hadisələri məkan və zaman etibarı ilə dəyişmişdir. Güya hadisələr İran Azərbaycanını əhatə edirdi. Əsərdə müəllif pul kəlməsindən başqa heç nə bilməyən Həzrəti Əşrəf, xalqın dilini anlamayan yabancı həkim Lalbuyuz kimilərinin obrazını real şəkildə canlandırmışdır. Dramaturq xalqın içərisindən çıxmış ağıllı adamların fırıldaqçı ruhanilər tərəfindən dəli vəziyyətinə salınmasını təsirli şəkildə canlandırmışdır. Anamın kitabı tragikomediyası 1920-ci ildə yazılmışdır və Mirzə Cəllin yaradıcılığında böyük yer tutur. Əsərdə hadisələr Azərbaycan şəhərlərinin birində Rusiya hökuməti əsrində baş verir. Tarix Hicrinin 1330-cu ilinin yavıqlarında, yəni miladi tarixlə 1909-cu ildə baş verir. Əsərin mövzusu və ideyası milli müstəqillik və birlik, soy kökə bağlılıqdır. Bu əsər ədəbiyyatımızın Azərbaycan naməsi sayılır. Dörd pərdədən ibarət olan Anamın kitabı tragikomediyası, Üç qardaşın komediyası, Ananın faciəsi və Gülbaharın dramıdır. Əsərdə hadisələrin qısa məzmunu ilə tanış olaq. Birinci pərdədə nələr baş verir? İlk olaraq Rüstəm bəy lüğət yazır. Ana övladları ilə Gülbaharı kimə ərə vermək haqqında məsləhətləşir. Rüstəm bəy bacısını Aslan bəyə, Mirzə Məhəmmədəli Mirzə Baxşəliyə, Səməd Vahid isə Hüseyn Şahidə ərə vermək istəyir. Lakin Gülbahar deyir ki, mən bu adamları tanımıram və əgər bu adamlardan birini xoşlasam, biriniz razı olsanız, o biriniz razı olmayacaqsınız. Mən heç kəsi istəmirəm. Təki siz yola gedin. İkinci pərdədə baş verənlər. Cəmiyyəti xeyriyyənin iclası təşkil olunur və iclasda bir sıra məsələlər müzakirə edilir. İl hesabının təsdiqi məsələsi, Bu barədə Aslan Bey danışır. Məktəb proqramı barəsində, bu barədə Hüseyin Şahid Osmanlı ləhcəsində qəliz danışır. Elmi ilahi dərsləri barəsində Mirzə Baxşəli nitq söylüyür. Acıların ərzi halı məsələsinə isə baxmırlar. Məşədi Cəfər tərəfindən gələn ərizə cavabsız qalır. Senzor Mize Cefer polis memuru ve iki nefer Ferraşla hökumətin qərarı ilə qardaşların kitablarını yoxlamağa gəlir. Qardaşlar əlbir olub Rusiya müsəlmanlarını Türkiyə tərəfə çəkməkdə, İran Azərbaycanını Qafqaz Azərbaycanı ilə birləşdirib müstəqil Azərbaycan yaratmaq istəməkdə, cəmaatın hökumətin əsarət zəncirini qırıb hürriyyət tapmalarına yardım etməkdə günahlandırılırdı. Lakin senzor Mirzə Məhəmmədəlinin xusuf və küsuf dualarından, Səməd Vahidin şeir kitablarından, Rüstəm bəyin lüğətlərindən başqa heç nə tapmır. Senzor əmin olduğunu bildirir ki, qardaşlar dövlət yanında ən səlamət, və zərərsiz bəndələrdir. Bundan sonra Rüstəm bəyin söylədiyi bu sözlər qardaşların bir-biri ilə savaşmasına səbəb olur. O deyir, bundan sonra ağızlarda söylənəcək ki, bu üç alimdən biri xusuf və küsuf duası yazır. Biri məfailün failatun, biri də Vallah, mən özüm də başa düşmürəm ki, mən nəçiyəm. Dördüncü pərdədə qardaşlar ayrılmaq istəyirlər. Anaları Zəhrabəyim ana, Gülbaharın mərhum atasının ölümündən iki gün əvvəl yazdığı kitabı ona verir və kitabın bir yerini qardaşlara oxumasını istəyir. Gülbahar qardaşlarının kitablarına od vurub yandırır. Sonra yeganə kitabı, ananın kitabını ucadan oxuyur. Bu kitabda deyilirdi ki, müxtəlif tarixlərdə biçare ananın canından dörd parça qopmuş. Həmin parçalardan dörd övlad doğulmuşdu. Yer, göy, aylar, ulduzlar göylərdə seyr edə-edə əvvəl-axır yenə günün başına dolanırlar. Övladlar da hər yeri gəzib dolansalar da, gərək anaları Zəhrabəyimin başına dolanalar. Vay o kəsin halına ki, təbiətin bu qanununu pozmaq istəyər. Gülbahar sözünü bitirəndə ana bihuş halda yerə yıxılır. Gülbahar kitabı qoltuq cibinə qoyur və pəncərənin qarşısında oturaraq çölə baxır. Digər övladlar isə ananın yanına qaçırlar. Əsərdə müəllif qardaşlar üçün müqəddəs amanların itdiyini, onların daxili puçluğunu göstərməyə çalışmışdır. Qardaşlar bir-birindən həm xarakter etibarı ilə, həm də geyim və davranışları ilə fərqlənirlər. Onlar ayrı-ayrı əqidələrə qulluq edirlər və onların mənsub olduqları millətin vəziyyəti qətiyyən maraqlandırmır. Qardaşlar, vətənçilik, Azərbaycançılıq düşüncələrindən tamamilə uzaqdılar. Əsərdə təsvir olunan Zəhrabəyim ana obraz haqda danışaq. O, övladlarının bu vəziyyətinə dözə bilməyən, əsl Azərbaycan qadınının mükəmməl bədii obrazıdır. Ananın cismən ölümü onun mənəvi qələbəsidir. Gülbahar isə Əbdüləzim bəyin övladlarından yeganə vətənə sadiq olandır. Bu obraz ədəbiyyatımızda milli birlik və istiqlal amalının dramatik uvertürasıdır. Gəlin əsərin sujet xəttinə daha doğrusu sujetin mərhələlərinə nəzər salaq. Əsərin ekspozisiyası, iştirakçılar haqqında məlumat və Rüstəm bəyin hazırladığı lüğəti müzakirəsi, Gülbaharın ailə məsələsi, əsərin zavyaska xəttini, yəni rəbt, düyün hissəsini təşkil edir. Senzorun qardaşların evində axtarış aparması, kulminasiya zirvə nöqtəsidir. Qardaşların kitablarının Gülbahar tərəfindən yandırılması razvyaska, yəni açılış hissəsidir. Əsərin final hissəsini isə Gülbaharın monoloqu və Zəhrabəyim ananın ölümü təşkil edir. Tüm bunlardan danışdıqdan sonra Mirzəcəlinin publisistikasına nəzər salaq. Qeyd edək ki, Cəlil Məmmədquluzadə ədəbiyyatımızda satirik publisistikanın yaradıcısıdır. Məqalələri Sizi deyib gəlmişəm, necə qan ağlamasın, niyə məni döyürsünüz, millət, qondarma bəylər, firqələr davası, yer yoxdur və s. Müəllifin bir çox məqalələri isə insan haqları, çox partiyalı sistem, seçki məsələlərinə həsr olunmuşdur. Buraya daxildir təzə partilər, azadi vicdan, xoşbəxtlik, firqələr davası. Mirzə Cəlilin publisistikasının əsas mövzusunu Azərbaycançılıq ideyaları təşkil edir. Azərbaycan və Cumhuriyyət məqalələri onun publisistikasının şah əsərləridir. Hər iki məqalə 1917-ci ildə yazılmışdır. Azərbaycan məqaləsi milli oyanış dövrünün həqiqi bədii manifestidir. Bu məqalə Azərbaycan coğrafiyasının publisistik xəritəsi də sayıla bilər. Müəllifin demokratizminin nizamnaməsi sayılan Cumhuriyyət məqaləsi Tiflisdə Müsəlman Milli Komitəsində çıxış etmək üçün yazılmışdı. Məqalədə bildirilir, Cumhuriyyət, yəni Latınca Respublika elə bir hökumətə deyilir ki, orada məmləkətin idarəsi cəmaatın öz ixtiyarında və idarəsindədir. Qeyd edək ki, bu məqalə Mirzə Cəlilin cəmiyyətşünaslıq görüşlərinin yekunu və zirvəsidir. Tüm bunlardan sonra gəlin mövzu ilə bağlı tələbə qəbulunun testlərindən bir neçəsinin izahını verək. Test tapşırığı belədir. Cəlil Məmməd Quluzadənin bu əsərlərinin birində hadisə və əhvalatların tarixi, digərində isə əsərin yazılma tarixi eyni ilə təsadüf edir. Həmin əsərləri müəyyənləşdirin. Tapşırığın şərti mürəkkəb görünsə də, əslində sadə sualdır. Belə ki, anamın kitabı əsərində hadisələr, biraz əvvəl söylədiyimiz kimi, miladi tarixlə 1909-cu ildə baş verir. Və bu da Ölülər tragikomediyasının yazılma ilidir. Beləliklə, Anamın kitabında hadisələrin baş vermə ili ölülərin yazılma ilinə təsadüf edir. Deməli, düzgün cavabımız D variantıdır. Daha bir test tapşırığına nəzər salaq. Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın kitabı əsərində Gülbaharın monologu ilə bağlı səhv fikirləri müəyyənləşdirin. 1. Gülbaharın monologu atasının vəsiyyətnaməsidir. 2. Monoloqda Gülbahardan başqa qardaşların üçünün də təvəllüd tarixi dəqiq göstərilir. 3. Monoloqda qardaşların, ananın, hətta Gülbaharın özünün də adı çəkilir. 4. Qardaşlarının kitablarını yandırdıqdan sonra Gülbaharın öz-özünə dediyi daxili monoloqudur və 5 əsərin ilk səhnəsinə aiddir. Testin izahı ilə tanış olaq. Məlumdur ki, Gülbaharın monoloqunda Gülbahar da daxil olmaqla bütün övladların təvəllüd tarixi göstərilir. Bu monoloq Gülbaharın daxili, öz-özünə dediyi monoloq deyil və Gülbaharın monoloq söyləməsi əsərin sonuncu səhnəsinə aiddir. Deməli, 2, 4 və 5-ci cavablar yanlışdır. Digərləri isə doğrudur. Bizdən yanlış cavabı tapmaq tələb olunurdu. Ona görə də cavabımız 2, 4, 5-dir. Yəni C variantıdır.